амансыз ба аяулы қараушылар бүгін біз бәк сейірлі бір қараноғай халықтың кесек ақында біз қобаншылар ақында қобаншыларды бәрін ноғайларды естіген болар менім ең басында айтып кеткім келеді қобаншыларды қобан ноғайларымынан қарыспаға керек тұл. ол екі айрым кесек қобан ноғайлар қара ноғайдай ноғай халықтың бір кесегі қобаншылар Ноғайдың бір кесегі ә, біраз түрлі олардың жолдары ә, қобаншылар ә, қырым дәулетіне кіргендер қырым дәулеттің қобан вилаяты болған Со қобан вилайетінен шыққан ноғайлар онан соң қара Ноғайдың ішіне кіріп қобаншылар боладылар ә, бұл мен айтатын заттарды беклей заттар көп қобаншылар бек э, білімлі болғандар ислам дініне бек мұқият болғандар қырым э, э, дәулетінен шыққаннан соң олар исламға бек табына таң болғандар ынана таң болғандар ислам дініне Ем олардың арасында ислам дінін біле таған адамдар көп болған. қара ноғайда олар ушу дінді үйрете таған адамдар болып белгілі болғандар Э, көп заманнан алып. анан соң мен айтқан затты бекілей таным заттардың арасында қобаншыларға э, қырым дәулетінде бек абырайлы болған ә, тайпалар кіреді рулар кіреді мысалы міне ә, бек абырайлы тайпа сыжутылар қобаншылардың арасына кіреді ә, соң тағы да бір бекілей тағын затты айтып берейін мен сізге ә, міне біздің Э, этнография э, де өзінің қосымын береді э, қобаншылардың арасында қырым дәулетімен байланыслы атлар көп міне қобаншылар өздерінің балаларына әділгерей қырымхан деген атларды тағадылар сондай атлар көбісінше міне шу қобаншылардан келген біздің ә, қараноғайға ә, қобаншылар ә, қараноғай халыққа бек құжыр болып кіргендер э, біз бәріміз де білеміз қараноғайда ә, көп бар э, найман көп терік көп қыпшақ көп ас қостамғалы деп біріншілей айтқан онан соң мың көп деп айтылып басталған ә, қобаншылар қараноғайдың арасына қараноғайдың санына кіргенде оларды айырым көп көбетпеңдер айырым етпей шу қараноғай халықтың күплерінің арасына кіргізгендер көбісінше э, э, міне біздің қобаншылар э, аз қостамғалы көпке кіреді аз қостамғалы көпте солтанаулар шәужелілер ем тағы басқалар бар бір кесегі ә, терік күпке кірген терік көпке міне мен айтып келген шыжуытлар кіреділер шыжуыт тайпасы ал ендігі сұрайық қобаншылар қайтып қара ноғайдың арасына кіреділер міне он сегізінші жүзжылдықтың басында ноғайларға бек көп қиындықтар келеді қалмықтар қоймайды қалмықларды міне орыс патшасы қоймай жіберіп тұрады ноғайларды өзінің астына келтірме сүйіп ә, соныменен отыз 1736 жылда қалмық ханы дөнді комбо о замандағы санкт петербургте отырған анна э, иоанновна патшасының патшаның бұйрығыменен қобанға келіп қобаншыларды соғыс етеді сол соғыс бек қиын болған э, көп мырзалар э, өледі көп ноғайды өлтіреді еркеклерді қалдырмай бір кесек бір ноғайдың кесегінің жиырма мың хатын балады әкетеді есірге Э, сол қиындықтарды көріп э, басқа кесегі қобаншылардың қобан ә, э, вилаятте жашайтын ноғайлардың кесегі ә, ал ендігі бойсынайық деп бойсынады да ә, соныменен дөндігомбо он мың ә, ноғайды әкетеді әкетіп ошо терікпен күмәдің бойына ерлестіреділер міне бүгінгі қара ноғайлар яшайтаған жерге эми міне ставрополь бетке де кетеді соныменен қобаншылар қараноғай мынан қарысып бастайдылар созымынан алып өзекті міне сөйтіп күшпенен әкелінген адамдар оны сүймейділер босанмаға сүйеділер эм бір әкелінген ноғайлардан жеті мыңға жуық терме кетеді қайтып қобан бетке міне бүгінгі қобан ноғайлар жашайтын жерлерге де ояғы орыс патшаға бойсынмаған ә, сояқта да тығыладылар ә, болса да ә, бір кесек қалады ә, қара ноғайдың арасында аны соң сол қалған кесекке тағы да сіз білесіз 1783 жылда ә, суворов икон қате әкеледі қобан вилаятте ноғайларға керменшік бетті қырғын етеді сол қырғыннан да қашып бір кесек қобаншылар ноғайда өзін табадылар да ем яшап қаладылар сөйтіп ноғайдың арасында қобаншы деген кесек <laughs> болады тайпа деп те айтып болмаймын көп деп те айтып болмаймын Ама e, олардың құрамы со көпке ұқсайды да. Қобаншы, қобаншыда айрым тайпалар бар. Қараноғайда белгілі қобаншылар көп болған. Мен айтып келдім әлі ислам дінін бек яқшы тұтқандар қобаншылар, бек білімлі болғанлар, неге десе Қырым дәулетінде яшап, Қырымда яшайтаған әлімлерменен көп, көп қатынасқанлар олардан көп үлмелер алғанлар соныменен қараноғайдың арасында әжілер әжілер болсын белгілі әпенділер болсын белгілі моллалар болсын белгілі шейхлер болсын солардың көбісі қобаншылар болған мен әлі айтып келейін міне 19 тоғызыншы орыс патшасы ә, бәрді ноғай халықтарға приступ салады сол приступ ә, меңлігерей болған қобаншы болған анан соң ә, ноғай шөлінде міне бір көп сынтаслар бар бір көп шейхлар бар солардың арасында қобаншылар көп мен айтайын міне бақи өлікте ноғай шөлінде бақи өлікте байрамғазы әпенді ә, ол қобаншы Ол бек белгілі шейх оның мезары әлі бар оға зиярат етеділер ноғайлар ноғай шөлінде белгілі имамы міне совет заманы біткенде ноғай шөлінде ислам дінін көтерген ян мырза молла қожайып ол да да қобаншы оның да асылы қобаншы ендігі ұзын сөздің бітіріп айтайын құжыр хабарлар болған ноғайлардың арасын, қара ноғайлардың арасында қобаншылардың ақында неге десе қобаншыларды де айырған қара ноғайлар міне ә, бір бірде капельгородский жазады өзінің қара ноғай деген ә, мен қобаншы э, қандырау туылман деп айтатан болған дейді қараноғайлар ә, сол міне біздің қарағашылар менен қобаншыларды да қосады бірше неге десе ә, қараноғайлар оларды міне шу екі кесекті қобаншылар мен ә, қондырау деген енді қарағашылар қарағашылардың кесегі қарағашыларды ем қобаншыларды асылы бір деп санағандар қараноғайлар ол солай да болмаға болады неге десе ә, қарағашыларды ә, деп айтылады бүгін әлі ә, сол ерлер ерлерден әкеткендер қайсы ерде де болғандар қобанда да болғандар қарағашылар соныменен олар байланыслы болмаға болады деп ойлаймын ә, ем бір құжыр хабар бар қараноғайдың арасында туыл болмады болады тек міне қаранағайлар менен қобаншылар бек құжыр болып байланыслы болғандар менім нағаш ақам бұл ян мырза ол айтатаған еді мен туған ел ол туған 1914 жылда мен туған ел қаранағайлар жиналып кеңес еткен дейді міне бізім шөлді, қарануға шөлді, саулай бәр моллалар да байлар бәрісі де қобаншылар о дұрысы ол қобаншыларды әлі қуайық шөлден деп сөйтіп э, алып қуған дейді <laughs> сол заманда қуғанда мен дейді э, туғамын дейді ол айтады ә, мен айтамын сен қуылған заманда туған болсаң әшір әлі сен қара ноғайдың арасында ша қайтып сен о заманда мында жашайсың ей біз дейді ә, ноғайдың ақылы солайша дейді бір иін алып бір зат ойлайды да ан соң қайтадылар дейді сол заманда ә, қуғаннан соң ә, ноғайлар бірнеше ел яшайды ә, қобаншылар бірем сірем болып қайтып келеділер дейді бірнеше екі үш жылдан соң қараса тағы да қараноғайлардың арасында ә, бәрі де әжілер бәрі де моллалар бәрі де әлімлер білімлі әдімлер байлар бәрі де қуғаншылар <laughs> болып қалды деп айтады сондай құжыр хабарлар да бар ама ә, бүгін қобаншылар өзіқта қара қараноғайдың кесегі қараноғайдан айырмайдылар қаранауайды қобаншыларды айырмайды бірше яжайдылар тек қайдан шыққанын қалай қаранауайға келгенін ә, өзінің асылын қобаншылар да біледі қаранауайлар да олардың асылын біледі аллаға шүкір қайдай түрлі тарихымыз болса да бірше яшап бірше яшауымызды құрамыз сау болыңыз